He rocks! Hello, <laughs> hello. Ну-ка, Бевру. Писец хп, офигеть. Просто бебра. Блин. Ha ha ha ha ha!

la la la la la Oh, 哈哈哈哈哈哈